xudoy taolo ham o'zi oyatda va'da qilib aytibdi: o bandalarim o bandam sen o'zingni o'zgartirmaguningcha men seni o'zgartirmayman dedi. va o'zgargan bo'lish kerak dunyoda buni o'xshamaydi, o'zi aslida-yu, lekin bunga sal o'xshashi bor pul topishlik uchun bitta libosni yechib ikkinchi libosni kiyyapti pul topish uchun kerak bo'lsa xotinni libosini kiyyapti zamirida pul dunyo agar o'shandan manfaatli foydalansa oxiratiga bo'lmasa dunyosini obod qiladi xolos u boshqa narsaga yaramaydi ertaga o'shancha pul uchun hisob berganda ey attang man buni shuncha ko'p ko'pda borib bir oz topganimda qaniydi mana samolyotda safardan kelyapmiz ko'pchiligimiz bilamiz hammamiz safarga chiqamiz yuki ozgina olgina olgan odam samolyotda o'sha aytgan muddatini olgan odam yukini tezroq ham topshiradi va tezroq ham chiqadi shunaqami darrov topshiradida darrov o'sha chiqib o'ziga belgilangan joyga o'tiradi dunyoda kimni gunohi oz bo'lsa tavbasi ko'p bo'lsa jannatga ham ana shunday tezroq kiramiz bu dunyoda mana shunaqangi misollar ko'p bozorga borsangiz narsa olaman desangiz pulingiz qancha ko'p bo'lsa shuncha ko'p yurasiz uni olgingiz keladi buni olgingiz keladi unday bunday va hokazo pulingiz qancha oz bo'lsa asosiy narsalarni olasizda ketingizroq keting odamni qarab ko'pliklaringizni qochasiz jannatga ham ana shunday bo'ladi kim gunoh oz bo'lsa dunyoga muhabbati kam bo'lsa ertaga jannatga ana shunday tez kiradi tez yuradi shuning uchun dunyoda ham oldiga bitta maqsad qo'yish kerakki bu maqsadni birinchisi bu ollohni roziligini topish bo'lishi kerak bandasini kim topaman degan u qancha qanchasi topdi u nimaga manfaat berdi dunyosiga manfaat berdi to'g'ri bandalarni ham rozi qilishlik kerak lekin asosiysi ollohni unutib qo'ymaslik mana oshxonalarga borsangiz har kuni hozir boring joyi yo'q xohlaganingizga borib osh yeganning joyi yo'q demak yeyishimiz kerak biz o'sha qoshiqdagi oshni yoki qo'limizda yeyapti turib fikr qilaylik tafakkur qilaylikki orqamizda ahli oilamiz shuni yeyaptimi shuni iste'mol qilyaptimi man ularga shunaqangi nima tayyorlab berolyapmanmi agar biz o'sha ishni uyimizda qilmayotgan bo'lsak biz ularni haqqini yeyapmiz haqqiga xiyonat qilyapmiz agar uyimiz xuddi shunday bo'lsa boshqa agar biz ularni o'shunday qilib o'zimizni xursand qilib ko'chada yurishligimiz agar uyimiz ham mana shunday qilib xursand bo'lsa bu ularni haqqi ko'p yeyishligimizda go'shtimiz ko'payadi shahvatimiz oshadi gunohimiz ko'payadi endi eng asosiysi oxirida aytyaptilarki kimi gunohi ko'paysa kimi gunohi ko'paysin dunyo gunohi oshib ko'payib ketadigan bo'lsa dunyo ziynatlarini ichida g'arq bo'ladi dunyoga berilib ketadi dunyoga berilib ketadi dunyo shunaqa narsaki yaqinda biz taajjubga qoldikki taajjubga tushdikki shunday bir o'ngga qarasak ham chapga qarasak ham barcha ustimizdagi turgan hurmatli yurtboshimizdan tortib oddiy rahbargacha xudoni baralla aytayotgan zamonda qur'onni tan olmaydigan insonlar bor ekan o'sha nima qarasangiz surishtirsangiz dunyoga muhabbat qo'ygan rizqni o'sha o'tirgan yoki kursda yoki o'sha ishlayotgan joyidan manga mana shuni bu yerdan bo'shab ketsa ochimdan o'laman degan fikr bilan o'y bilan hayol bilan yashayotgan odamlar bor bir birimizni bor bu narsa odamlar shuning uchun mana shunaqangi ko'chada yurganimizda turganimizda iltimon chiltimon qilgan odamlarga yonimizda yurgan insonlarga biz o'zimizni ta'sirimizni o'tkazishimiz kerak ularga emas biz ularga yaxshi ta'sirimizni o'tkazishimiz kerak ibodati rohatini topish ibodatni lazzatini topish kerak duoni lazzatini topish kerak xayri ehsonni yaxshi so'zni yaxshilikni buni lazzatini topib olgan odam uni tark qilmaydi uni tark qilmaydi chunki uni agar bermasa yoki qilmasa yoki duo qilmasa shunaqangi amallarni qilmasa u o'tirolmaydi o'tiravermaydi xudodan so'rab xudoga duo qilib kechasi bilan u ibodat qiladi tahajjud o'qiydi xudodan so'rab chiqadi alloh bizni mana shunaqangi narsalardan alloh himoya qilsin gunohlarimizni kechirsin yaxshiliklarimizni parvardigor alloh qabul aylasin hammamizni bu kichkinagina qisqagina umr mobaynida eng katta amallarni fazilatli amallarni qilib borishlikni alloh hammalarimizni o'zi nasib aylasin أنا الحمد لله رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من حز الدنيا وعذاب الآخرة ربي يسره ولا تؤسر ربي تامن بالخير برحمة الله